Les garanties, ils dépendent des produits qu'il va choisir. Par exemple, si on prend un, produit, ce qu'on appelle nous, c'est un produit destiné à la toute petite entreprise, la, principale garantie, c'est un nantissement de fonds de commerce. Mais pour un prêt solidaire, un prêt de 4 000 dirhams ou 5 000 dirhams, il n'y a aucune garantie qu'on demande, mis à part le cautionnement solidaire. Donc on ne fixe pas des, garanties qui sont pratiquement impossibles pour le client, ce sont beaucoup plus des garanties dissuasives et sur lesquels on peut, on, peut jouer euh, éventuellement. Mais il faut que ça corresponde à ce que, à ce que le client peut. Sinon, même en termes de nos objectifs de développement, on n'aura pas euh, on ne pourra pas se développer si on demande des garanties bancaires ou des garanties qui sont impossibles à, réaliser. Alors les, les échéanciers, on a, ce qu'on offre actuellement, on offre l'échéancier hebdomadaire, bimensuel, 4 semaines, et actuellement on vient de mettre en place l'échéancier mensuel. Donc le client, il a le choix entre ces quatre ou cinq euh, échéanciers. Concrètement, l'agent de développement n'intervient pas dans ce choix parce qu'il n'a aucun intérêt d'intervenir dans ce choix. Ça dépend du besoin du client, ça dépend du choix du client, ça dépend aussi de, la rentrée d'argent et du cash flow du, client. Si le client a, des rentrées d'argent quotidiennes, l'agent de crédit l'oriente, le conseille de faire une échéance hebdomadaire parce que ça correspond mieux à sa situation. Mais dans, dans, le cas où c'est quelqu'un qui travaille avec des fonctionnaires, qui les fonctionnaires le remboursent une fois par mois, donc l'agent de développement oriente. Mais ça, c'est un conseil que donne l'agent de développement ou le chef de branche au client. Les, ces périodicités sont valables pour l'ensemble des produits. Le client, finalement, il choisit, bien, bien entendu, avec le conseil et l'orientation des chefs de branche.